Мы находимся в зале церковных соборов в храме Христа Спасителя в ожидании спектакля «Свет рождественской звезды». Это такой шикарный большущий зал, балкон, квартер, еще один балкон, сзади балкон. Зал заполняется. Как вас много какие вы звонкие громкие. А, ребят, вы быстрые. Скажите мне. Точно? Ручки вверх подняли. И внимательно слушаем, что мы сейчас будем делать. Ручки к носу. И к ушам. На колени и к плечам. Руки в стороны. И вверх. Мы, ребята, сейчас все вместе будем начать Лучше всех. Готовы? Мы, ребята! Вы какие молодцы. Быстрее сможем. Точно сможем, не слышу? Ну тогда, внимание, ручки к носу и к ушам, на колени и к плечам. Руки в стороны и вверх. Мы, ребята... Вот, вот. Слушай, Петрух, а как ты думаешь, у них есть а, турбоскорость? Есть? У вас есть турбоскорость? Тогда приготовились ее включить. Пальчик указательный вверх, и на нос нажали. Максим, так, давай сюда. Все нажали. Все зарядились. Кто не нажал, обязательно нажмите пень. Ага. Тот дважды уже нажал третий раз, чтобы включить, а то второй раз выключили. На турбо скорости готовы? Приготовились и руки к мосту и на колени, и плечам, руки в стороны и вверх. Вы, ребята! я верю вам, что вы лучше всех. Красивые, нарядные, лучше всех. Мы есть, вы есть. Сцена ну вот у вас красивая, синенькая такая есть. Меня слышно, значит, звук тоже есть. Елочка у нас есть нарядная, ребят? Все видели елочку? Красивая елочка. Да? Зайца видели? Белку видели? Да ладно, серьезно. У нас только леса есть. хорошая помню. Давай послушаем. Все дни вышла от Кесаря а Августа повеление сделать перепись по всей земле. И пошли все записываться каждый в свой город. Пошел также и Иосиф город, называемый Вифлеем, списаться с Марией, у которой была беременна. когда же они были там, наступило время родить и родила сына своего, и спеленала его, и положила его в ясли, что не было места в гостинице. Эти слова как будто куда-то зовут. Смотри, что это? Ух ты, Вася, <laughs> мне кажется, какая елочка стоит у центрального входа. Храма Христа Спасителя мы вышли с концертной, с концерта, вот вышли. А Поднялись сюда, из зала церковных соборов. Идем мимо, да не